みんなはフランス語を勉強しているとき、何見て練習しますか ?YouTube? じゃあ今日はいいフランステレビ番組を教えたいと思います。たくさんあるんですけど、今日は4つだけ教えます。4つ目は多分みんな笑います。この番組は本当に 何これ <laughs> みたいな番組なんですけれども、それを見ながらフランス語の発音や文法を練習できるので、ぜひぜひみんなこのビデオ最後まで見てください。まずはファッションが好きな人いますかじゃあ、Les r e i n e ピ du Shopping っていう番組があるんですけれども、目的は服を買うことです。5人の女の人がいて、 で、それぞれは300ユーロ、あの、3万円ぐらいもらう。例えば、2時間で、あの、全部のお金を使って衣服を買わないといけない。あとは、買ってからメイクアップもしないといけないんですね。で、その準備が終わったら、なの女の人の前にカットウォークしますね。パラードをしますね、みんな。で、あとは、その他の女の人がタンスを あげる鏡の上になんで鏡の上かわからないんですけど鏡の上に単数を書いてで週の終わりに誰が一番多くの点数をもらったか決める他の人がいるんですけどファッションのプロですクリスティナという人がいるんですけど本物のファッションのプロですだからテレビからその人何買ったとかパレードどうだったを見てあとは彼女も単数を上げる であとは平均してどんな点数をもらうか週の終わりにわかるつまりに女向けのテレビ番組でファッションのセンスが高い人もいるしあとは時々女の人は他の女の人に対して悪いですね例えば自分が勝つために低い点数を書いたらとかだから結構面白いファッションが好き人ぜひおすすめです料理が好き人 あの、フランス語を勉強している人の中で、パティシエとかシェフがいると分かってますが、やっぱりこの番組好きかもしれません。トップシェフという番組なんですけれども、目的は簡単です。4つのチームがあります。で、そのチームのボス、そのチームの女子は有名なシェフですね。例えば、フィリップ・エチェベスト、エレン・ダ・ローズ、 その4つのプロのシェフはチームを持っている。毎週戦いして、例えば有名なシェフはゲストとしてが来て、例えば僕が一回も食べたことない魚を料理してみてください。でもそのシェフは何種類の魚も食べたことありますね。だからあ参加者は自分のできることを超えてすごい料理を作らないといけないです。で、もちろん 自分のチームのシェフが手伝ってくれるから結構面白いです。で、フランスの食べ物って何と思う人、これを見たら多分驚きます。本当にあプレゼンテーションも味も美味しそうで、本当におすすめの番組です。で、もしフランスのことが好きだったら、この番組を見たらもっと好きになると思います。 <laughs> 自分も見てます。 <laughs> はい、アパートのデコレーションが好き人いますかデコっていうテレビ番組があるんですけれども、目的は、スクリプトはよくあの、いる家族は、自分はそんなにお金をも持たないから、自分のアパートを買えないとか、引っ越ししないとか、デコレーションちゃんとできないとか。だから、隣の人が、デコっていうテレビ番組に あの、応募して、あの家族を手伝ってください。を言ってから、デコのスタッフの皆さんは、その家に来て、で、あとは全部返信します。返信っていうか、全部デコレーションしてあげて、そのアパートは本当に違うアパートになります。このテレビ番組のゆりは、デコレーションのコツいっぱい教えてくれる。すごく勉強になる。なんか、え この商材でそういうことできるぐらい、あの、反応すると思います。あとは、やっぱり人間的な気持ちが伝わってますので、本当にいいです。例えば、その家族は、自分の家はこんな風にだったのに、あとはこんな風に変換したのか、っていう反応をしたら、自分も、わあ、感動する。自分のアパートや家じゃないんですけど、やっぱり、あー、びっくりする、いいなと思います。だから、ぜひぜひそれを見てください。 4つ目なんですけれども、まあみんなは知りたかったね。どんな番組ですね。4 mariage pour une lune de miel っていう番組です。この番組は、まあ、僕は、まあ、見てないんですけど、やっぱり、まあ結構面白いです。4つのカップルが応募しますね。 で、そのカップルはそのテレビ番組の中で結婚します。で、一つのカップルは結婚しながら、残っている3つのカップルはその結婚に参加して、食べ物、雰囲気、デコレーションを判断します。 <laughs> で、ダンスも書きます。で、やっぱりひどいですね。自分が、遊んで遊んでいたら、自分の結婚を楽しんだら、他の人がダンスしていたら変じゃない特にその人たちは自分を 勝ちたいんだから低い点数を書くとかあとは悪いことを言っちゃいますうんだから泣いてる人もいるしもうまあこの番組は何かわからないんですけど 泣いてる人もいるし、喧嘩してる人もいるし、だから、うん、フランス人が喧嘩するときにどんな風になるかを見たい方へ、ぜひぜひこの番組を見てくださいね。あとは、love ね、あの、愛が好き人もぜひぜひ見てください。だから、その結婚をしながら、フランスの結婚はどんな風によ わかるし、あとはフランス人はどんな風に自分の愛を表現するか、それは本当に面白いです。まあ、おすすめというか、一回 <laughs> 見ていたら多分面白いだと思います。で、そういうテレビ番組なんですけれども、YouTube でも見れると思いますので、ぜひぜひ、あの、書いてみてください。そして、あ見てみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、あ、ビニャト。